Hola humano del siglo XXI. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te impacta mi rostro o mi entorno? ¿Quién soy? Soy un humano, pero del futuro. Mi entorno es la destrucción completa que tú no evitaste. El calentamiento global fue en aumento causando desastres naturales como huracanes, ciclones e inundaciones por el aumento del nivel del mar. El aumento del CO2 destruyó la capa de ozono. Se extinguió el 94% de la fauna mundial y produjo mutaciones inimaginables a los que sobrevivieron. Apenas queda fauna debido a la falta de oxígeno y agua potable. Después de todo esto, desapareció la luz del sol. Ahora vivimos bajo tierra, por el frío mortal de la superficie. ¿Lo entiendes ahora? ¿Comprendes el mundo que construyes con tu indiferencia? ¿Eres consciente de las consecuencias de tus actos? Te dejo un instante con imágenes de tu actualidad, cuando aún podías disfrutar de lo que yo he perdido. reutiliza, recicla, y reduce. Haz un uso responsable de los recursos. Cuida el medio ambiente.